今回初めて LCC を使って1時間半以上の飛行機に乗るんですけどもどのぐらい狭いのか8時間半も乗るのですごく不安ですでエアアジアは事前にウェブチェックインができないんですよなんか妊婦の方とかそういう限定された方しかできないのでこんな感じでめっちゃ人が並んでますだから早く来た方がいいです 手荷物は1人1つなんですが大きいのとちっちゃいのとかだったら2つでも大丈夫だそうですそして合計で1人7キロまで機内に持ち込めます飛行機に預けられる手荷物は最大で4 0キロまで1人2つまで大丈夫です1つ2 0キロか2つで4 0キロから選択できます飛行機のチケットを取った時に一緒に手荷物の予約もしてしまうと安く預けられます万が一当日に 荷物を預けたいってなってしまうと値段が3倍ぐらい変わってしまいますなので皆さん絶対にチケットを取った日に予約するもしくは当日飛行機に乗る4時間前までにネット上から予約するのをおすすめしますちなみに私はネット上で荷物を預けたんですがなぜかエラーになってしまっていたみたいでまさかの予約できていませんでしたでそれはちょっとこっちからしても 悲しい話なので向こうの人に言ってそしたらとりあえず今は当日のお金を払わなくちゃいけないけどまた後でカスタマーサービスの方に電話してあのそれで解決してくれっていう風に対応されましたなので皆さんも荷物を預ける設定になっているかっていうのをしっかり確認しておいてくださいまあそんな感じで荷物のことでちょっといろいろあってなかなかすぐにチェックインできなかったんですけどなんとかチェックインすることができました ちなみにエアアジアでは無料の機内食等のサービスは一切ありません購入することはできるんですけども提供できるサービスの時間帯が決まっていますまた機内に外部からの食べ物を持ち込むことは禁止されているので飛行機に乗る前にご飯を食べたり軽食を食べておいて少しお腹を膨らましておいた方がいいと思います今から飛行機乗りますあ眠いです 夜の便なので頑張って飛行機でちゃんと寝たいと思いますエアアジアの飛行機の外観はあんな感じです赤を基調としたデザインで結構可愛いですいざ飛行機の中へ飛行機の中に入ってまず思ったことは通路がめっちゃ狭いと思いました人にぶつかりそうになってしまうので気をつけて通っていきます 座席は3列シートが3つ横に並んでいる感じになってますちなみにお金を払えば座席の指定をすることもできますもちろん一番グレードの高い広い席を選ぶこともできますし普通の一般的な席でも前に誰もいなくて足が伸ばせる席だったり後ろに誰もいなくてしっかり後ろまで倒せる席だったりなどランクは違うんですけど選ぶことができます私は今回座席指定はしませんでした そして最も重要な座席の広さはこんな感じですじゃーん狭い <laughs> 正直言って夜行バスっていう感じでした iPhone6 Plus を縦と横に置いてみるとこんな感じですそして前との距離も結構近いのであんまり椅子も倒せないし足も前に伸ばせないなという感じでしたこの先8時間半乗るのが結構不安です安全確認はこのようにスチュワーデスのお姉さんが前で実演してくれます Place the mask over your nose and mouth ここでエアアジアの中で一番いいなと思ったのがスチュワーデスのお姉さんが めっちゃ綺麗でセクシーでファッションもめっちゃ可愛くてもうとにかくそこが私の中で一番のいいポイントでしたもういろんな航空会社のスチュワーデスさんの中で私はエアアジアのスチュワーデスさんが一番魅力的に見えましたもう雰囲気が全然違うんですよもうなんか色気があってセクシーで もうほんまに可愛かったです一緒に写真撮りたいと思うぐらいすごく素敵でしたスチュワーデスさんの対応も優しかったし逆にこう日本みたいに丁寧すぎずちょっとフランクな感じが心地よかったりしましたまあ可愛いので何でも OK です <laughs> ただこんな感じでめっちゃ冷房がきつかったです皆様にご案内いたします これよりでブランケットは有料になってしまうので皆さんカバンの中に大きなバスタオルとかパーカーとか長ズボンとかを忍ばしておいた方がいいと思いますちなみにめっちゃ寒かったのは行きの飛行機で帰りは逆に暑かったのでもう本当に脱いだり履いたりできるものまたはさっき言ったバスタオルみたいに上からかけれるようなものにしておくのがいいと思います もう本当に狭いし寒いしどうしようかなちゃんと寝れるかなって不安だったんですけども私はここで対策をしておきましたこちらの大きく膨らむエアーピローを持ってきていましたまたこれの紹介する動画もアップするんですけどもなんか前にもたれかかって寝たりすることができるとっても便利なエアーピローになります 同じ体勢で寝るのがしんどいと思ったのでこれを使って前に倒れてみたり抱き枕みたいにしてみたり顎を上に乗せてみたり下を覗くように寝てみたりいろんなことができるのでなんとかこれで乗り切りましたそして私の乗った便は夜の飛行機だったので今からお休みタイムに入りますおやすみなさいはいおはようございます朝が来ました まあ、正直あんまりしっかりは寝れなかったんですけども別にもう全く一睡もできないっていうわけではなかったですし一緒に行ったパンチはずっと爆睡していたので人によると思いますでは今からトイレに行って歯磨きをして顔を洗ってそしてコンタクトをつけに行きますエアアジアのトイレの中はこんな感じです他の航空会社と特に変わりはないです スキンケアやメイクアップは混まないように自分の座席で行います。 私は自分のちっちゃい鏡しか持っていってなくって大きめの鏡を持っていくのを忘れてちょっと不便だったので女の子の方は自分のメイクをしたりスキンケアするように少し大きめの鏡を機内に持ち込んでいたらいいかなと思います寝ている間に髪の毛がボサボサになってしまうので機内の中にこういったブラシも持ち込んでおきましょうそして今からメイクしていきます顔が一気に変わって別人みたいになるので皆さん注目していてくださいせーの たらーん <laughs> 全然違いますすっぴんは本当に顔がないです <laughs> 一通り用意も終わったところで到着まであと1時間くらいになりましたそしてしばらくすると無事にホノルル空港へ到着確かに寒かったり暑かったり狭かったり荷物がうまくいかなかったりと決して 100点満点とは言えないんですがでも価格が安いので全然満足できますむしろまたエアアジアに乗ろうと思いましたただ機内食を購入したり毛布を購入したり座席をグレードアップさせたり荷物を当日預けたりっていう風になってしまうと結局他の航空会社よりも高くなってしまうという可能性があるので前もって皆さんも是非この動画を参考に準備しておいてください。ハワイに着きました 長旅でしたエアアジア結構狭くてしんどかったですけどクッションみたいなやつ買ったからなんとか乗り越えました では今日も動画を最後まで見てくださって本当にありがとうございました少しでも参考になれば嬉しいです他にもハワイのおすすめスポットハワイの YouTuber さんとコラボした動画あのテレビ番組テラスハウスで有名になったコーヒー屋さんなどいろんな動画をアップしていきますのでぜひぜひチャンネル登録そしてベルマークを押して動画配信のお知らせを受け取ってくださいではではやってみかチャンネルのみかでしたまた次の動画でバイバーイ